はいお疲れ様です後い今日も野口さんで今日はねよく DVD で、はい、ファッションチェックとか、からのみたいなのがあるじゃないですか実際どうなんですかそう、はいはい、マジックミラーボー <laughs> まあそうもう分かんないけど、まあ、その路上の人に声かけてファッションがどうとか、はいはい、そういうのはどうなんだろうあ実際やらせじゃないんかってそう、そう。それを検証していくっていうそう まあ、実際その立ち止まるのかどうかそうですねちょっとやってみたいと思います挑戦してみようかなこんにちは今ね YouTube の動画撮影してるんですけどファッションチェックでストリートスナップとかダメですかあすいませんあの YouTube の動画でファッションチェックみたいなやつを撮ってて 検証してるんですけどあ、本当ですかありがとうございますご親切ありがとうございますすみませんこんにちはすいませんあの YouTube の動画の撮影ですごいおしゃれなんでファッションチェックとかって取材させてもらってるんですけど大丈夫ですかすみませんあの ファッションチェックとかっていうのを取材させてファッションチェックで取材とかさせてもらうとってなのでありがとうございます日本人じゃなかったで ないですね引っかかるわけねえよ結局引っかかるのかどうかっていう検証してるんですよやらせるお憧れドミカの仕事はこれスイーツ販売スイーツ販売どういうところに人多いですかいやここです絶対やっぱここが多いお兄さんの情報なんで間違いはないすいません YouTube の動画撮影してまして <laughs> 今日なんかやってるんですかこの浴衣着てるんですけどなんかお祭りかなんかあるんですかいやすごいあのね綺麗だったんでここで一応撮影今してるんですけどちゃんとモザイクとかバッチリかかってるからはいごめんごめんなさいありがとうございますみたいな写真を撮ってておしゃれな人をかっこよく ちはかしいとこすみません YouTube の動画でファッションチェックっていうのをやってるんですけどすごくおしゃれだからファッション動画みたいな感じ今 YouTube 上げてるんですよ面白かった撮影とかああごめんなさいすみませんありがとうございます頑張ってください大丈夫です。 <laughs> ダメでした、ありがとうございます雑誌の撮影とかねストリートスナップ それぐらいですらもう渋ったり無視するああいう AV の企画もはどういうふうに撮ってますかねやらせでしょ大概、まあ、ノブが明らかに怪しいっていうのもあるかもしれないけどでも実際出てる人たちも、うん、ね、声かける人たちも怪しいじゃないですか結構メンタルボロボロになってきましたよね <laughs> 難しいな、ね、よくやってると思いますよ辛いですね辛いですね ちはすいません雑誌の撮影してまして動画とかそういうのも撮影してるんですけど YouTube とかで、ね、大丈夫だそうです YouTube で YouTube 撮影大丈夫だそうです今日はどんな感じですか 岡山といえば桃。桃ですね。これこれはなんですか昆布でえー、えー、そうなんですね。いいですね。MTV。MTV。もうファッションで、上から下まで。ちょ YouTube でスピチューブっていうので、ね、放送してるんで。はい。最先端。はい。ああ。 上から下までどうもありがとうございますすみませんはいはいいいですねありがとうございますありがとうございますああられちゃんダッシュみたいなはい今日は何の買い物お水交換お水の交換これツイッターチェックしてください、はい、ツイッター ぜひ皆さん皆さん皆さん要チェックですはい、はい、なんかあとあとなんか宣伝することはないですか大丈夫宣伝することあればありがとうございます。お気をつけて。お気をつけて。はい。そうですね。 Are you listening? お疲れ様でしたカ加納です本当に疲れましたやっぱ無理っすねいや結構頑張りましたよねあのやっぱり地域柄あるのかもしれないけどやらせるもう分かってた結果だけどそうですね、うん、別に写真とかね雑誌とかって言っても厳しい、うん、まあ、すごい真面目な人が多いんじゃないですか、うん、精霊都市ですね、はい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 これからもよろしくチャンネル登録もぜひぜひ